और बदन को जितना हो सके उतना अभी इसका अभ्यास अबे यहाँ से आदेश मिले घर बामन down to 1 SS slide automatically. What is staying under sir? You got your hand with this. When the bullet is just going to go. Come on. अगर समय है तो इसका ब्लड से कंप्रेशन का जो यूज करना है और बहुत से इससे राउंड कर ये दूसरा राउंड बाहर देगा तो हमारा बाइक आपको एक एक स्केल से कर लेगा एक वन एटी को आग देने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है दस सौ पैंतालीस एम एम कुत्तर सेवन पॉइंट गन निकालने के बाद फाइव पार्ट का वजन चौदह पॉइंट अस्सी एम एम बैरल की वजन साइड यूनिट गन का ऊपर नंबर आधा बाय देख बाय पच्चीस गज दूर और नंबर दो बेल्ट टच करने के बाद फिर ड्रॉप कर दो बंद करना है ड्रॉप तो और पेचो दबाते रुक कैंटर नंबर्स Number standard. एक सेकंड में चलते हैं क्यों रेस 5.2 किलोमीटर इस अध्यक्ष से नंबर्स एपी एंगल तीन दो एक्सी पर डिग्री मध्य लाइन दो एक्सी पर डिग्री एपी पर लेफ्ट ठीक है डिग्री मध्य लाइन दो तीन सी पर डिग्री एक्शन boycotting. What? ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ फायर बताएगा इसमें जब फैक्ट्री से आता है सर आठ चार्जर आता है लेकिन हम हमारा ट्रूप्स आगे एडवांस करता है सब दुश्मन का नजर से आठ मतलब देखिए स्क्रीन स्क्रीन हम रेडियो द्वारा कम्युनिकेशन करते समय या एंटीना एंड जीपीए एंटीना अभी मान लो कंट्रोल के पास मैसेज है अल्फा कम आठ किलो जू मैसेज होगा अभी Kilo one, okay one. Okay, now we can call a couple of stations. We are doing a training activity here. Over. Can you hear me? just say, Kilo one, can you hear me? It is a... Please come. I'll come in that way. Yeah, I'll need you. Yeah, out of the